Koniec zła! Sztuka! Waksał! Przepięknie! Przycał! Unienia! Koniec zła! Sztuka! Waksał! Przepięknie drzęco! на меня! Зайду-ка я в инетик и посмотрю, что там. Что там, что там, что там, что там, что там, что там. Без заказа хуй вам с ваза. А мне всего, штука баксов. Ширинки джинсов у меня. Штука баксов. Ширинки джинсов у меня у всего, а не погода в доме. Они всю погоду в доме сделают. Какая-то сука разломная Так это скоро. К этому же подключишь. Будут подвергнуть глаз, тем, кто сказал это слово. Как это нельзя? Я не тебе этот беспец. you <laughs> Okay. <laughs> <laughs>